Yampanya mwana pepe kale oyoki ata yampanya mawa te oyoki ata papa na ye pepe kale matata na sama bela abelelaki o fabrigas mema mwana na nga poto ça veut dire que yampanya na fabrigas bawutaka maison mère fabrigas atala ata yampanya te mpo na okesa fabrigas moto ayebe lokola yampanya aza te ayoki ata pepe kale mawa te ake komema zulu zulu awumeli na, na, na, na, na, na vila nova te tala zulu Tous les muisi ya ya zaza. Tu marches, tu marches, tu marches, tu fuis. Balasia na tikali yo keme ma Christelle. Mpo nini? Mpo na sima wana munene. Mpo merveille mérite kokende voyage. Voilà. brenda mérité mais bango mibale meme filo na christelle baméritaki te bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombe sier tv eza bombe te eh?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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mais likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Je suis na lingua. Soki olingi tala nga tala nga na Bombe 7 TV. Bokanjela pona nini? Eh! Eh! Baza mtima ya Bonjour ou bonsoir à nos très chers fidèles internautes, tous les abonnés de Bombechel TV, au Balingaka Glody La Toundra, mère veut euh, joyeux Noël na bato nyonso balingaka nga, na bato nyonso balingaka nga te. Alors euh, aujourd'hui nazali dans le Avant d'en a présenté invité d'Angaï, je salue mes partenaires, hein, mes partenaires fidèles. Je salue Jeffrey Tatou, le meilleur tatoueur de Bruxelles. Je te dis bonjour. Je salue Yannick Jesus Kando le tonton Choupol, mon partenaire privé. Yen a précisé casa partenaire privé. Et puis je salue le full gosse, le full boss plutôt, donc hein, donc Babi Bouboul, Liondela, Konzi protège hein na pesi yo ba mbote vieux ba petit no yango oyo bonane yango oyo olobi nini alors je salue oyo asalaka ke ba image ezala canon ba image ezala amu plane donc bo comprendre dejà nde na flashe bino alors aujourd'hui je suis avec mama tumba tumba bosolo na internet la fille ya zara Donc ça veut, ça veut dire que yo seki okende na gauche akende na gauche okende na droite akende na droite donc mikolo a na kanda danger oyo asakani akozwa pétage alors sans plus tarder hein, chinois zwela ngai la belle dame qui est à mes côtés bah, ça veut dire Carmel Odia bonjour bonjour ma chérie boni Carmel naza bien nzambe azobatela nzambe azosunga nga vraiment nayebi te eh sans nzambe mobulu Eh nga vraiment vie nanga eza prière vie nanga eza nzambe parce que na uti na liwa na uti na makambo ebele nzambe abikisi nga nzambe alakisi nga vraiment ke ye aza incomparable akokani na mutu te voilà merci beaucoup na bato bazala nanga basoutenaka ngai se na belanga motema tei ese là on repose ma confiance balobi eh, ma bijou belanga mama ya kevine belanga oyebisaka Fanny belanga noko drick Arnaud belanga famille belanga mobimba ba nalingaka no te mais trop notre papa joyeux anniversaire sena joyeux anniversaire na papa na biso moko papa abotela biso ba sena belanga nzamba protegeaka ya batela azalaka azalaka azalaka toujours en vie balobi nous vivons de l'époque de Guy Kidianga Balobi Guy kidianga oyo aleko aza te 500 euros c'est rien merci beaucoup na batu tout balingaka Carmen Odia on est ensemble Chancel Mbemba demi l'homme de Kingakati Glody Ngondo je te salie balobi Zado Kazadi Kazadi wetu manifeste toi voilà Ok, Carmel Odia, la fille à papa, tokende vraiment mbangu. Hein? En tout cas, merci na kondima invitation na biso. D'accord. Je sais que tu as beaucoup de makambu mais ondimi biso Carmel Odia tokende nanu namonaki maestro Fabregas a presenter ba musiciens na ye après fuite ya ba musiciens azalaki en tout cas tokanisaki maestro peut-être parce que azwi coup tokanisaki peut-être akokota hopital akokobela mais nalandi ye en pleine émission alobi ba musiciens oyo bakimi baza lokola ba victimes lokola tokendaka guerre ba victimes ba soda bayaka bakufaka alors azo continuer chemin na ye Musala ne ezalaki que aya kobeta concert ne pe a realiser objectif naye. Okoki koloba nini pona energie oyo Maestro azui? Premièrement nao nao loba na Fabrigas Maestro nao pesi nano ba felicitations to nao yesi ba courage parce que na moment lelo oyo toko koma obeta lisolo batu ba mema ba musiciens na poto mutu ya liboso c'est Heritier Watanabe ba Heritier Watanabe papa na Ketia papa na Brikine papa na na Heritiana deuxième c'est Fally Ipupa wana papa batu ya Kiarla Ipupete ya Mimi Tsikeva En tout cas ba moni ba pasi wana ba niokwamaka des fois pe papa bugasa ko ke poto aza na famille na ye na poto akosa pe un mois deux mois bango ba okemba nga na talaka bilongi na bango nionso na nolo bana bango ke bato ba oya te surtout na ba danseuse na calculaka filo no na Christelle wana na ye ba ke filo na Christelle ba okima bata liboso ata merveille aza na idee ya ko kima mais elongi ela kisa te parce que fabrigas asala ke erreur filo deja tanga longa pa fabrigas akenda pa robino akima robino na Cote d'Ivoire yebisanga filo deja kima po filo tobosana ba histoire te moto amema filo na villa nova se merveille ya mado filo azaka lokola biro ya merveille okay. ozo comprendre likolo na ngo camarade likolo na osu sitro makasi ozo comprendre ntango alobi sitro bamasa na nga tu baseki mpo bayebi kode ya sitro wana okay. ocomprendre okay. aye kolonga ake pa fabrigas ntango ake pa fabrigas ntango ake pa sinon s'il vous plaît ntango ake pa fabrigas na osala emission yebisa ye nora ntango ake pa pa robino babengani ye eh pardon akimi na na Côte d'Ivoire okay. ntango azongi moya azonga so park robino eza te avandi te aye okende kenya mpo badanseuse na biso nyonso awa bazalaka soki baobina lisusu te bakenda kosala bavi na bango na kenya ntango ake mpe na kenya mpe esimbi te aye kozonga azonga mpa fabrigas ntango azonga epa fabrigas fabrigas en tout cas ayambaki ye na motema moko fabrigas mpe akoma okumisa ye eyosake merve mpe alongwe villa nova siko moto atikalaki ma titulaire ekomai sikoyo filo mbuyi mais fabrigas ayebaka te ayebaka na ye ke filo wana komeme na poto okimisi ye asala omo poani parce que filo awuta pa robino shomi pa awuta pa robino o comprendre du genre que approuve euh, shomi et approuve robino na memi miso awutaki epa nona danseuse mais fabrica simo ayebaki ke filo akoya te toi t'imagine ke shomi déjà na aéroport alinga okima soki asilisi kobina atekaka nzoto okay. mais fabrigas abosanaki ke azalaki na badanseuse oyo bawumela na ye balasele atikala oyo bato te bando ekolinga ye atiki badanseuse oyo azalaka na bango kala ye ake komema mwana wana christelle mpo nini timarche timarche timarche tidendi elongo tidendi ekomi tifui obosani bato oyo vivala bango na ndenge ya mpasi Fabrigas obosani bato onyokama na bango yampanya mwana pepe kale oyoki ata yampanya mawa te oyoki ata papa na ye pepe kale matata na sama bela abelelaki yo fabrigas mema mwana na nga poto ata so akimaki yampanya bazalaka nde na maison mère ma germaine mpoyi ma germaine mpoyi Hein, maman sociale, ma Germaine Poi, maman sociale de moi-même, maman ya Grace Lukusa, Hein maman ya Christelle ha maman ya ye moko Yasmine Delgado okay. maman bana ebele na koko na ye Charlie nani soki tokutana bamama lokola bamama germaine po il faut osepela ça veut dire kofanda mama moboye aconseille na vie olingi okende nzela mabe aconseille azongi so te boye nga mère ala alongolanga susa mama na nga eh. alongolanga susa mama na nga naloba nzambe nga va nakufa na vie il faut nalukela mama na ata kado moko boye avanda nango atalaka ke ngai napesi ye amarka nga na vie ma germaine poi baobi famille lukenga mes condoléances baoti koperdre mama na bango papa bienvenu lukenga ya tony konko tukwala ya tony ah, wana ya na ngai ça veut dire que ya mpanya na fabrigas bawutaka maison mère Fabrigas atala ata yampanya te pona orchestre fabrigas mutu ayebi eloko ya yampanya aza te ayoki ata papa ekale mawa te ake komema zulu zulu awume na, na, na, na, na, na villa nova te tala zulu tout le mwisi ya, ya zaza tu marche tu marche tu marche tu fuis bamusicien bowana bacomplexe moko boye nayebi te so ezalaka ndenge nini balasiana atikali yo okemema christele mpo ya nini mpo na nsima wana monene po merveille merite kokende voyage brenda merite mais bango mibale meme filo na cristal bameritaki te fabrigas otani ofilo akima na cote d'ivoire kotokisa loni ya kotokisa la azoningisa kaka boye apa koningisa nsima wana nsima eza kobina te hmm. fo kobina lokola babibisia nde bandaki kobina yango omoni merveille azwa baania star baye linda sere na biso nani ya ya sa Okay. Sandaline na ba beauté. Mais merveille tala lelo ba sandaline na ba beauté. Hein? Merveille sandaline na ba beauté tambola presque monde entier. Tala lelo yo. Voilà. Tala lelo yo. Ba Agnès ta batambola presque monde entier. Tala lelo yo. Mais quelque part koki mais ezalaka bien parce que eh, soko bien maman ngala koboya te tozo kemba na Kinshasa. Atanga Carmel on en aéroport ngala wanga na Fabrigas. Eh, na ngai na wanga na ye poto nde badekore su kitoko boye desembre neige ezokwea na poto yebisanga bamisa bazovanda na matete kuna na, na, na mboko nini mboko na bango kuna na kisesu kisesu ezalaka ngomba ngomba ngomba mata ake komona baminda ya poto ezopela rouge jaune orange neige ezokita akima te yebisanga Bozo kembisa bango mutu azo longa banda ma campagne ti matete makolo siko aye na bien tala moto ya mbondo elongi mabe me mbondo elekela kitoko moto ya mbondo wana elongi mabe lokola kake yake tala zela yake poto na chaussette na lipapa quelle tension aza lokola pignon ndenge akimaki héritier na na na pignon na aéroport ayisa bato e eh. hmm. munu kwenda munu zonga ve sikoyo yebisa nga moto ya mbonda amoni poto na elongi mabe wana lokola kake azonga chef d'orchestre yebisa nga chef d'orchestre tout la mwisi ya zaza tu marche tu marche tu marche tu fouille okay. fabrigas mekono leos ngai nakomona ngo eloko ya mpasi te parce que le marquis kofi mpe bato bakimaka ye basala le marquis wala pardon werrason basala le marquis academia Koffi Olomide papa yemba pe bato bakima ye koyoka pasi te libanga lizwi ndeke ntaku koseka te ozo comprendre eloko yo moko osali nzembo tu marche tu marche tu fui mm. mais yampanya oyo nyokoma na ye shomi shomi ngai en tout cas soki oye kinshasa en tout cas tobanda okabela oka ba 1 dollar nde tomesolo okabela odila pesa yo mbongo ya bo, eh, mbongo ya nini oyo oh. ah mbongo bapesa na aéroport nyonso kima biso tovoyageaka Ntango Odile Mandiaka apesaka oyebaka ke okoya te mais yo ozongi ozozonga somi ozozonga mpo olakisa biso teinture ya rouge lokola mwasi aza na periode ya règle somi baninga bazokima bazolamusa yo somi somi somi olali lokola moto omeli bombe la poto somi yo la poto kolala pongi ya bongo te somi yo ozozongolesa biso teinture ya rouge lokola 2 minutes azongela biso awa ah, asalisa biso teinture ya jaune 2 minutes asali 10 ans na poto ayeli biso kaka teinture ya jaune yo sikoyo somi olingi olesa biso teinture ya rose ya rouge somi mania bazolela no dile manzaka bazolela soki ozongi ya pasi nyonso wana eza nini malgre tozoloba me bafabrigas bayebaka bato okembi na bango oede bango te O aide bango te ya mpagna na zolela fabricas ako ata ata papa pepe kale te ya mpagna oyo bazalaka nde nao na maison mère aye kuna amemi ye te aye komema zulu wana lokola chegue azalaka na chegue na victoire yebisa nga sikoyo omemi mutu lokola nani wana na zulu fabricas ayaki site zulu akoya kozonga botala bato ba risque eza lokola immeuble ya luambo oyo inde 3 ya luambo motema elise vela ngai mongo banda na deuxième niveau moto akwea ti na se tala risque bato bazwi na vie andima abukana na poto akoma ata koka na poto mpo bafutaka ye deuxième niveau ti na se nyonso na moto asala mpo ani baraisonne mpasi oyo bazalaka nango na kinshasa mposa mosala baraisonne nde bakembaka na kinshasa Yebisanga bakima te. Mais merveille na ndenga mabe te. Bo esika be merveille aza na zemi. Ah bon. Eh babi merveille aza na zemi ba ninga na yene balobi. Ba yebisi nga te toko loba te na bo amu amukamata te amukwata tokomi na mukwata. Nga tata na mama bakufa moto akolanda nga na parki aza te. Poso na teko mwa moto ya mboka ziki. Mais merveille tala ya sa merveille. Mwana oyo mabelo mabelo mabelo bamema ye moko abeta na stade de France ye moko bamemi ye Canada tala lelo 4 bana na masina Mais ba président biso bazala reconnaissant te soki tala lelo babosani ye kasi ba comprendre esi mwana abina sima ekoli okay. German German ake poto moko German tikala German lingala sa biso babuti na ba jaquette so bakabelaka ye na poto mm. Kusi le poulet, allez kusi le poulet. Tala kusi le poulet, yewana le ona ngola. Okay. Yewana le ona ngola. Mais merveille nazo ba te so lingala air ko lakisa biso ba bilo. Pe ba zuna bango trotte na poto. Ngelo ke pesi nga su kane. Ah queen eh, salon ba star. Eh, Fatih makeup na leli. Elo ko pesi nga kanda. Elamba merveille abana ko ko ko, ko répéter la ngona Kinshasa kela tango na poto. Salvador lingo mona ke bato bazozo na bango eloko te elamba oyo bana ko répéter yango na Kinshasa okela tango na poto ngai na kokende poto na eloko te ngai na ndoke Dubai na kenda na ngai na saki na ngai na bikela okezwa bilamba kuna merveille yebela merveille yebela merveille oza sous mwana mokie te Mais nga na motema malamu nga na kosenga Fabrice ma, maestro atika ta merveille na, na Brenda. Mais nga natali merveille na page na lobi aza na intention kima te parce que aza star. Vana la yo merveille omoni muta liboso merveille omoni merveille mm. alingi avima kima mm. bato nde barevese babomi kopo oyo de masane wana okay. Aya ozonga, so azonga koma na kankokolo. Azonga na kankokolo pa bango, eza problème. Elle on a problème te. Toko bana beta pe lisolo na ye. Merveille akendaka poto à l'époque. Et lisolo totika na histoire. Natambola na Lyon. Te ya tambola na la Lyon. Mm. Mais sikoyo ba Anne Star batambola presque monde entier. Voilà. Ba ya sa batambola presque monde entier. Ya tamboli monde entier te. ye atamboli kaka na lion ya pamba te na parent yango mpe bazotambola makasi te mpo surveille aleki mingi mpo bakombata mosusu babi bakokende kokimisa bato batikali wana na aéroport yango omoni fabrikas aza na bango ntongo midi mpo azolinga otika bango te mpo vie na biso babi papi kayembe nde moto akimisa ye badanseuse likolo yango badanseuse wapi mpasi bakokima tosala ndeni fabrika si moyebaki ke baministre baoki etikala ye moko ayebaki yango na bie tozonga nao tozala nao bato fabrigas depuis villa nova ezala ba babina file clike bato mbana bato wana to azala na bango batikala kozwa ta chance oke poto te batikala kozwa chance oke poto te baiboato iboato nga kuna komoyoka mawa papa chéri Na motema bolamu ozala nango mema ata ibrator poto po olongola ata bi oyo bina file nde akeyi po adiversaire na ezala bina file bazalaka epa epa fabrigas batikala oke poto te tala chance bato bana oyo bazui ozo comprendre ah mama boyokela bango mpe mawa te mais fabrigas merci beaucoup na ndenge okenda otika bandeko na biso na poto Po yo moko oyebaki ke batu wana nionso bakoya na bango te mais okoti kaka na kati ya liste ya wana ke batu ba mema ba musiciens na poto Fabregas pe aza na kati ezalaki Fally Ipupa na Heritier Watanab lelo ekomi pe yo Fabregas bravo faut to feliciter mutu lokola Fabregas mais courage courage eza makambo eyaka toyebi ke maga ozo loba mais pasi eza na motema nzambe asunga yo ok carmen odia nzambe asunga mon vieux gino chanda je te salue en tout cas euh, merci pour ton conseil euh, carmen odia tomonaki euh, buna file asalaki video moko azoseka maestro fabgas nde bamusicien bakimaki na deuxième niveau mais na émission moko nalandaki lobi alobi il s'en fou ana bacontre ya korendre te parce que ye abandaki koyemba papa na ye maestro mais air bamusicien ya fabgas bazalaki na aéroport baseki azokende kobeta concert na lufu Yango bayebaki te que azalaki na visa na ye ya na visa Schengen po pona Paris donc asalaki yango pona ko defier yango consciemment parce que bango batumbolaki ye yango pe aseki bango soki batumbolaki te alingi aseka bango te. Premièrement pona oloba pona lokuta mabe te place wana bina fila aza na raison tuna nga pua nini po bila fila efa akumisa fabrigas maestro na ngai le maitre na ngai e olongola nga moto ya mawa e okomisa nga moto esengo oh kolela anda okumisa fabrigasi wana ye na ibrator guerre ya makasi mpo ibrator alingaki basangana na bina fila mpo bafinga fabrigasi en tout cas à l'époque bina fila aboyaka ocomprendre normalement place wana na kopesa bina file raison mpo bina file ntango asalaki geste wana ngai nasaki émission nalobaki vete bina file c'est mon papa bine file abwakaka nga nzembo oyo boyoka na chaine na nga eza bine file moto ayemba nga bongo nalinga bine file nde nalinga héritier ocomprendre mais nazalaki nazalaki euh, claire ya koloba bapose ye nga question na obi non papa na nga asakeli oyo mwa bien te fala tika ata bato mosusu basala yango ye akokaki kosala yango te mais toyebi ete pourkoi kwani papa asalaki bongo en tout cas ngai vraiment nazalaki mpe naza moto ya vérité nakosa hypocrisie te ocomprendre eh, nalobaki no papa asalaki mabe mais fo koyeba mpe pourkoi pwani papa asalaki bongo aza mutu biso tout totala ba émission nde tomona surtout nga nalala te nga omoni nga na internet nazala lokola mutu nalala na poto 24 heures sur 24 heures nzoto ezalaka molimo ezalaka na poto ngai okoluka nga na 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures nazaka na connexion wana okay. naza lokola moto na vivre na poto voilà. ozo comprendre voilà. natala makambo ba fabrigas ebandeli ti na suka bato bafinga ye hmm. bekam okay. na mutambunda elongi mabe me mutambunda bosani kando yapa bina file ando asenga bina file bambongo hmm. Nzoka nde Bina File dejà azalaki na visa na ye. Bina File azalaki na besoin que ebeta na ba Angola na ye na ba place na ye. Tango amoni art wana bao finga ye bao bokele ba jetons nde epesaki ye kanda asomba billet na ye aya poto. O comprendre? Esalaki ye pasi aza mutu. Fabricas atikala komema bango poto te mais Bina File ake poto na ndenge na ye moko. O comprendre? Na makambo nini azo sala. Tokende pe tozonga aza mutu. Aza na raison ngai pe nako pesa ye raison cote wana. Aza mutu. Ozo comprendre? Motema eza ebende te. Yango makambo nazo loba. Toza ba zoba te soki makambo ebima na internet to fandisa minoko na biso nien. Toza pe na makasi pe ya koloba. Po nga naloba mutu ako banga, na bangaka kaka Nzambe na respectaka ba loi ya l'etat. Na na mutu nga na ko ko banga te. O comprendre? To pesa pe Bina Fillet raison. Ngai ba pozaki nga question etant que muana na ye nalobaki non papa asalaki acte ya mabe mais. Na bia ya bango tout bawuti ba Matete na ba Kiseso. Bo bile flem tafanda kaka na Kiseso. To bango nioso bawuti kuna. Po ba miso toyebi ke baza likolo batu ba Lemba ba bandal eza ba Heritier ba nani ba Fally ba ba Ferre batu ebele ebele. Bango tout baoluka ba problème baza bana ba koto kuna ti. O comprendre? Na ndenge ya mabe te. Na ndenge ya mabe te. Te bana Kiseso bo limbisa nga eh toloba yango na ndenge ya mabe te bana Matete nga moko naza na famille na Matete nga moko pe na tanga na Matete na Kamo. Eza façon ya koloba ya ki la base. Eza kaka façon ya koloba toko finga ba milieu te d'accord po oyeba kanda ezala. ozo comprendre aza mutu eswaki ye surtout bekam mudela nde ofinga bi na file ngai fo na profile bila bila fo osalaki bien mpo so okendaki kaka na angola na bamanza congo no na lufu elingi osopa yo osalaki bien ndenge osomba evema visa okekola na bekam yo kutu fabusi abimi yo lokwa ngulu Mais bino fila ake na ndenge naye moko pona ni boye ko ba musicien toa na besoin ba polemique na bino wana te bo salela biso musala to yaka awa to defendaka bino bo tika biloko ko bina beka bina fila leki yo banda lelo ti mokili ekufa Carmen na kati yo te bongo soki musicien ake obeta na lufu eza mabe eza mabe te wana senga eza complexe ye nde eza asenga fabrigas merci okay. po fabrigas mpe akomemaka bekam na kosilika na koya koloba ndongo tonga fabrigas eh. nakoya kobenga ye christian de kolo te nabengi ye dudu nakoyebisa ye makambo yo tonga fabrigas tanga na linga biloko boye te naa na kanda makasi eh? Eh? naa na kanda makasi bekam nakoya kofunda yo pamba nayo kobenga ye dudu ka sikoyo nafundi yo fabrigas merci namemi yo poto okay. tika guerre ya fabrigas na bina file voilà. etali yo te hmm. bekam yo oza ngulu ya fabrigas ngai kutu ko nakoyaka na ngai mpe makambo na yo mpe tokomona ngai te nazala nga na posa na bino te toza na besoin ya polemique wana te toza na besoin ya polemique wana te toza na besoin bosele biso mosala malamu toya todefendaka bino na miso na olobama ba fabrigas likambo fabrigas asali misa mosusu asala yango te waranson bapimeli visa kofi olomide vie biso wazeka wazeka mpe so bebe miso bikebe nga baya te mm. Povi akoma na ye mpe kaka trop poto soko fabrigas azwi plus de 22 personnes tati famille na kati me amemi bamusicien poto akoti na histoire yo nabi ata bekam nasilika makasi e nasilika makasi en tout cas na minso na konale mpe subi na file te aza na raison mpo bafingaki batiolaki ye mpona nini bina fila asala nzembo nabotama na ngai na pasi paske ibrator abimisa foto na ye ntango babi bazalaka na bango na biloko te esoka ye ngai namona nde ya fila azolela safi mala esalaka mpasi vi ya bato oyebi te nabi botuna bahonorable zakari baba basushia babetela bino bavi na bango mpo na nini ese misisa mpasi ka bina file fabrigas mpe awutela likemba ye bekam tokoloba mpe ndeni ye mpe moko bekam aleka na likemba bekam esika banzwaka bazobunda yo fourmi koya te en tout cas fais attention Uh, Carmen Odia tozokende tozokende na kochute en tout cas komona makambo ezoleka na réseaux sociaux par rapport à kombo nao nake nanu Muninga oyo ou bien consort oyo bo vanda na ye, bo mela na ye, bo partagea ba moments ya douleur, bo partagea ba moments de joie mais ko mona parce que avant na continuer eloko lokola reputation ba changeaka yango te. Okoki ko changer kombo okomi la fille ya papa, mama tumba tumba, bo solo na internet mais reputation eza lokola poso ya nzoto na mukuwa, cinq ans, dix ans makambo to salaka e rattrapaka biso. Voila. Ko mona sikoyo camarade na yo oyo peut-etre yo osali eloko pona euh, comment je peux dire pona olakise ki ya mitie na yo tomonaki na libala camarade no bien sûr qu'on parle euh, de grâce ogaspillaki te ogaspillaki te mais oconsacraki temps na yo oza peut-être na makambo osala mais tu as contre tu as contribué moralement na makambo ebele kutu na makambo ebele na oyo toyebi kutu pe te en fait euh, nobengo voilà. mm. Na bengo na yo claircir bana monde entier parce que tant na loba na na ba preuve na nga nionso o comprendre eh? nga na yeba kaka sentiment na yo eza ni komona kombo na yo na linga te muta salir te akoza mbanda na nga te o comprendre na ko linga pe mobala a a a a denigra mwasi te ça veut dire que elo mona ina bana okataka bakobenga biso te bakobenga biso te bango kaka so motu moko asali likambo ya moke bazo babengi ah, bakobenga te nazoyi biso bango bana bato na bango babengaka biso bakobenga te bakobengana bango te ya wili musheni koda mboka hmm, ya wili ondokaba ya wili nayebi te so ekoma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 tv ye yeah! Je suis na lingua. Soki olingi tala nga tala nga na Bombe 7 TV. Bokatela pona nini? Eh! Eh! Baza mtima.